wilde Welt, einmal andersrum. Eine Welt voll Liebe, ohne Krieg und Leid, wo man sich gegenseitig die Hände reicht. Denn ganz egal, wie sehr du anders bist, ob schwarz, ob weiß, doch weiß ich, das Licht, denn wir sind wie all die Farben, wie all ganze Schöpfung, die ganze Schöpfung wartet, nur auf dich, nur auf dich, dass du auferscheinst, jetzt in diesem Licht. Lass uns gemeinsam wieder Liebe sein, so wird die Welt verwandelt in ein neues Sein. Die Menschen 尊严。